O meu nome é Jefferson, eu trabalho como analista de suporte aqui na Tabone. fazem oito anos que eu trabalho aqui. Eu é, cuido da parte de infraestrutura, toda da parte de TI, servidores e cuido também da parte de segurança da empresa, do que é relacionado à segurança da informação acaba até comigo. A Tabone é uma empresa uh, familiar, é uma empresa que está no mercado, vai fazer 30 anos em 2018 agora, é uma empresa que atua na área do ramo moveleiro, então a gente atua fazendo fitas de borda para móveis em geral, a gente atua fazendo puxadores para móveis em geral, tanto na linha plástico quanto na linha alumínio, né, alto padrão. É uma empresa consolidada no mercado, indicada a muitos prêmios uh, nessa, nessa área moveleira, uh, sempre presente também nessas feiras que tem aqui na região, feiras reconhecidas nacionalmente, a está sempre presente, a FIMA, por exemplo, é uma delas. A gente percebeu a necessidade do NetEye basicamente por causa da questão da informação. A gente sabe que é, é algo bem importante hoje a informação, a gente tem ela, então acaba que quando a gente via o nosso parque interno, a gente, cadê a informação disso, né? o que, que o funcionário está fazendo, o que, que ele está acessando, quais são as máquinas que a gente tem, o nosso licenciamento, uh, o que está passando nos nossos dispositivos USB, impressão. A gente gostaria de ter isso tudo de uma forma centralizada, né? A informação é algo muito importante e a gente não tinha isso. Então a gente foi buscar no mercado uma ferramenta que nos atendesse e a gente acabou encontrando o NetEye é o nosso olho aqui dentro, né? São os nossos olhos, os olhos da TI, os olhos da gestão da informação da empresa, dentro da empresa realmente, né? A gente consegue saber o que está acontecendo longe dos nossos olhos. Né? Lógico que a gente tem pessoas muito bem comprometidas aqui na empresa, muito bem intencionadas de tudo que estão fazendo, enfim, mas a gente sabe que pessoas são pessoas e às vezes a gente pode saber que algo pode sair do padrão, então a gente tem como saber, né? Isso tem ajudado muito a gente, né? A gente, para quem gera informação, eu como analista hoje, para mim analisar a informação eu tenho que ter ela comigo, né? Então, hoje eu posso dizer que eu tenho a informação comigo para eu poder analisar de forma satisfatória. Outra coisa muito importante que eu acho para quem sabe lidar com banco de dados é algo show de bola, porque eu tenho acesso ao banco do NetEye, então eu consigo fazer a consulta que eu quero lá dentro cruzar as informações que eu bem entendo, de acordo com a minha necessidade. Eles também lá são de prontidão para gerar algum relatório que eu preciso dentro do banco. Então, é muito bom de mexer no dia a dia com, com a ferramenta também. De uma forma intangível, eu já noto no dia a dia de trabalho do setor de TI a, a questão do inventário. Né? Antes eu controlava tudo através de software livre ou através de planilha de Excel, o nosso inventário, era a forma de controle. A gente conseguia ter um controle, mas nada muito preciso e, e às vezes ficava desatualizado, às vezes não era algo que estava ali a informação na hora que a gente queria. Então, isso no dia a dia já está sendo notável a diferença. Né? Eu já consigo, por exemplo, ah, qual máquina que tem qual software. Eu já consigo ver no NetEye, porque ele faz o scan de todos os softwares, na, softwares que tem na máquina. Quanto mais informação tu tem, mais assertiva é a tua decisão. E eu recomendo o NetEye para empresas que buscam ser assertivos então nas suas tomadas de decisões.